कुछ भाई ओ भाई सुनो तो टिके की लाग्या रोड कुआडे जीवो ई रोड ई रोड कोणती जीवो नाही आज्ञा ई लग्या कौन देर जीवो रोड रे बाबू ये रोड कु गाकू जीवो কোন গাঁকে জীব আজ্ঞা ই গাঁর রোড তার হাত আছে কি গোড় আছে মোর জনম বেলে ইলে গা আছে भुकवा गया पो ई रास्ता रे गले में पहुंच भी कुठी कौन ती पहुंच बासा ले आ गया तुम तो कौन ती जीवा का जब भारलास तो भी ना जाना मुई केनता जानबी मुई कौन ती जीवा का तब मुई जानी ए दे बाटा भार ली सकाल पी दे चुकी सकाल सकाल पी दे चुकी मोर धन मोर मन कौन বলবা লোক তুমি কোন পুয়ার পয়সা আনি দেইছু কি তুই এই নবরামপুরের কথা পচারলে তুই রায়গড়ের কথা কোন কହୁଛୁ তুই জানিছু না ମୁଇଁ କିଏ পিলা চোর পিলা চোর আরে গিয়া বো পিলা চোর মারতে এ বঞ্চা আচ্ছা রে পিলা চোর গোটা আইলা আছে ବାପରେ କି ଯୁଗ ଆସିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପଚାରିଲେ ପିଲା ଚୋର ବୋଲି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ